Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin 2021-ci ilin 24 sentyabrında TV müsahibada verdiyi müsahibə sosial mediada geniş yayılmağa başlayıb. Oxu24.com həmin müsahibəni təqdim edir. Buyurub baxa bilərsiniz.